et que tout le monde dise Amen. Vous êtes tous les bienvenus de la retraite des ouvriers au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que nous avons appris, toutes les prières que nous avions faites, que tout ce que nous avons reçu demeure permanent au nom de Jésus-Christ et que nous travaillions pour le Seigneur avec une nouvelle euh, euh, force, une nouvelle vision, une nouvelle focalisation, un nouvel engagement et une nouvelle consécration au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous accorde une compréhension continuelle et progressive de sa parole, afin que nous ne demeurions pas stagnants, Oh à là où nous étions dans le passé, mais que nous avancions à tout moment au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce moment. Merci pour ce temps-ci. Nous demandons une fois encore que tu envoies ton Saint-Esprit à chacun de nous de nouveau et que la révélation de ta parole nous fasse aller de l'avant et que nous progressions dans toutes les sections du ministère au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la compréhension et par cela, aide-nous à faire ton œuvre de façon agréable, bénéfique et digne à être récompensée au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, on va au Galates. Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ce soir, le message est le plein service d'amour à son corps. Le plein service d'amour à son corps. Voyons encore le verset 13 qui dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Vous savez, il y a des gens, quand ils lisent un verset de l'écriture, il prend l'envol sur cela, disant que oui, je suis appelé à la liberté. Mais Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Quoique je sois libre de tous les hommes, 1 Corinthiens 9, 19, et dit que quoique il soit libre de tous les hommes, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Il y a un équilibre entre la liberté et le sacrifice d'amour, que vous vous rendez disponible, que vous êtes affranchi de tous les hommes, mais, vous vous rendez serviteur de tous. Alors c'est pour servir tous que je puisse gagner le plus grand nombre. Alors par amour, et servir vous les uns les autres. On va, Romains 12, euh, verset 4, Romains 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Une fois encore, nous voyons l'Église ici l'Église est appelée à divers noms. Et il fait usage ici des diverses parties du corps pour appeler le corps du Christ. Les membres du corps, comme nous avons les membres de notre corps physique, nous n'avons pas la même fonction. On a le cœur, le cœur a sa fonction. Nous avons les poumons. Les poumons ont leur fonction. Nous avons les reins. Alors, il y a diverses fonctions. Et nous avons le foie. Le foie a son fonction. Les intestins sont là. Ils ont leur fonction. Alors, arrivé aux, aux organes visibles, il y a les yeux, le nez, la bouche, les pieds, tous ont leur fonction. C'est pourquoi c'est dit que nous sommes membres du corps, mais nous n'avons pas la même fonction. Mais maintenant, nous devons comprendre l'autre aspect de l'histoire. Comme l'Église est comparée au corps et les mains n'ont qu'une seule fonction, et les pieds aussi n'ont que leur fonction. Et les yeux ont leur fonction particulière. Et arrivé au corps, les membres du corps sont semblables ainsi ou bien ne le sont pas. Qu'est-ce que cela veut dire Comme on voit l'apôtre Paul, lui, il était apôtre, une, une fonction. Il était prophète, une autre fonction. Il était évangéliste et il allait partout de la Jérusalem jusqu'à Hélicorne en prêchant la parole de Dieu avec des signes et des prodiges. Il était pasteur. Et si je ne suis pas père pour les autres, il disait aux Corinthiens que ne suis-je pas un père pour vous Il était enseignant, un enseignant de la parole de Dieu. tous sont-ils apôtres Non. Mais Paul était lui tous sont-ils enseignants Mais Paul, lui, l'était. Mais sont tous, euh, tous sont-ils des ouvriers, des faiseurs de miracles Non, mais Paul l'était. Oui, tous ont-ils euh, travaillé pour Dieu Oui, tous euh, sont-ils du gouvernement et qui viennent mettre les choses en ordre dans l'Église Paul faisait tout. Mais comme on voit l'Église, chaque membre n'a qu'une seule fonction. Ça, c'est un seul côté. Et l'autre aspect, c'est que un membre de l'Église, un ministre dans l'Église euh, dépend de son appel et peut en même temps avoir diverses fonctions équilibrées ensemble et on sait le Seigneur avec tout ce que le Seigneur leur a donné. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que que le propriétaire de la maison, le maître de la maison, a appelé ses serviteurs. À un, il a donné cinq talents, à un autre, à deux talents, à un autre, il a donné un talent. Et chacun doit reconnaître la place qu'il détient dans le corps de Christ. S'il a cinq talents, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, cinq alors il doit opérer, fonctionner dans tous ces domaines. Si lui n'a que deux, il est pasteur, il est enseignant, donc il doit opérer dans ces deux domaines. Si s'il a deux, un pasteur et évangéliste, donc il doit opérer dans ces sections. Donc vous allez aller examiner cela, comme Dieu vous a appelé et vous fait être ministre, un membre dans le corps de Christ, quel que soit le don que le Seigneur a donné, quel que soit l'office, la position, la, quelle que soit la fonction, l'habileté, quelle que soit la force, quelle que soit la responsabilité à laquelle le Seigneur vous a appelé. Alors, vous devez travailler, œuvrer dans cette responsabilité, selon cette responsabilité, et au jour du jugement, vous serez en mesure de dire que eh, j'ai cinq talents, voici, alors, alors euh, cinq sont ajoutés, j'ai deux talents, deux sont ajoutés, et Dieu vous récompensera, me récompensera, nous récompensera abondamment au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un, le sauveur illimité du corps. Nous parlons du corps et puis nous parlons de comment le corps est coordonné, venu ensemble, sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Et l'Église est fondée sur la doctrine de Christ. Et ce corps, l'Église, a le sauveur qui est illimité, le sauveur illimité du corps. Numéro 2, notre service d'amour au corps, notre service d'amour au corps. Nous ne servons pas avec euh, contrainte, nous ne servons pas avec euh, murmure, nous ne servons pas avec force, nous ne servons pas avec, euh, un, avec faiblesse, c'est tout ce que je peux donner. Si cela c'est bon, oui, si ce n'est pas bon, ouais, c'est ce que je peux faire mais nous venons avec amour, nous aimons Christ, nous aimons le corps de Christ et à cause de cela, il y a l'amour authentique, il y a un amour profond et nous venons servir avec cet amour. Notre service d'amour au corps, numéro 3, la synergie vivante. La synergie là-bas, c'est au sujet de l'unité, c'est au sujet de, de s'unir ensemble, au, sujet, c'est que nous sommes, nous nous sommes enchevêtrés, celui-ci ne, ne, s'est pas isolé, l'autre là ne fait pas pour lui, l'autre fait pour lui, mais on a une, la synergie vivante dans le corps. Numéro un, c'est le sauveur illimité du corps. Nous allons aux Éphésiens Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur, et dont il est le sauveur. Alors, il a suscité le corps-là, il s'est sacrifié pour le corps-là, il a versé son sang pour le corps-là, et c'est par cela que et le sang de l'agneau a donné la vie au corps. Alors sinon, le corps sera mort. Et, mais Jésus-Christ a sauvé le corps. Et maintenant, il continue de nourrir le corps et son ministère, le ministère du Sauveur, au corps est illimité. Voilà le verset 24 qui dit, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est le ministère du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ au corps. le verset 30. Verset 30 nous dit que parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Et le verset 32 dit, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Le sauveur illimité du corps. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, la mesure de son amour pour le corps la mesure de son amour pour le corps. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'amour, vous devez avoir une référence. Quand on parle du service d'amour, alors il faut une référence. Le service d'amour, alors nous devons avoir oui, un repère. Et le corps, l'Église, Christ, le Sauveur, Christ, le chef, la tête. Alors, il sert, il nourrit le corps avec amour. Il est devenu un modèle et il est devenu un exemple. Un exemple, il est devenu euh, le paramètre par lequel on, on aime l'Église. Et Dieu l'émerveille de son amour pour le croyant. Il aime tout croyant, sans discrimination, sans partialité. Les merveilles de son amour pour le croyant, numéro 3, le mandat de notre amour pour le bien-aimé. Le mandat de notre amour pour le bien-aimé, c'est-à-dire pour Jésus-Christ lui-même. Si nous l'aimons, nous aimons les membres de son corps. Numéro 1, là-bas, le, la mesure de son amour pour le corps. Jean Jean chapitre 15, 9, comme le Père m'a aimé, ainsi je vous aime. Continuez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Jean 15, 9, le Père l'aime avec un amour immortel, un amour continuel. Il l'aime avec un amour éternel, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous vous demandez, vous posez la question, comment dois-je aimer le, corps de Christ ou servir le corps de Christ Pensez à Christ, pensez au, Père. Et comme le Père euh, m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et voilà le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cela veut dire que tout ce que je dois sacrifier pour aider les amis de Christ, les membres du corps de Christ, les enfants de Dieu et les disciples de Christ pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être et pour qu'ils aient la plénitude de la provision de Dieu pour eux, donc je dois sacrifier cela. Et si lui a donné sa vie pour les membres du corps, est-ce que je peux sacrifier mon temps Oui, si je suis Christ, est-ce que je peux donner mon confort Oui, si je suis Christ, est-ce que je peux sacrifier mais bien matériel pour prendre soin des, membres, des membres du corps de Christ. Oui, si je suis Christ, est-ce que je peux sacrifier ce qui m'est précieux pour que euh, ce qui m'est précieux que je peux l'utiliser pour moi-même, est-ce que je peux le sacrifier Oui, si j'aime les membres du corps de Christ, pensez à vous-même. Ce que, qu'est-ce que nous sacrifions pour servir le corps, pour euh, édifier le corps, pour guérir le corps, pour supporter le corps, pour fortifier le corps. Alors il faut imiter Christ, il faut suivre Christ parce qu'il euh, s'est donné lui-même pour ses amis, pour vous, pour moi, pour nous tous et pour ses amis dans chaque génération. Donc, euh, partout où nous nous trouvons, là, partout où on trouve le véritable enfant de Dieu, voici l'amour. Et c'est dit ici que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on va aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Voyons le verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Vous savez, Christ, vous savez comment il nous a aimés. Et il fut un temps où il connaissait des défis, des difficultés avec les pharisiens et les sadduciens. Et il n'a jamais porté l'arc, sur son visage, sur ses épaules, pour dire que je connais des temps difficiles, j'ai des défis, tous ces gens-là sont venus et puis alors ils vont attrouper. Alors et, il va rassembler les gens, va commencer à leur enseigner. Les pharisiens et les salutiens seront là. Tout de même, il va enseigner toute la vérité de la parole de Dieu parce qu'il aimait les gens et il veut que ces gens connaissent la vérité. Que les pharisiens soient là ou pas, que les, les réfuteurs soient, les contredisants, les contradicteurs soient là ou pas, ce n'était pas son problème. Son amour pour les gens, qu'il ait la vie, qu'il soit dans l'abondance, le poussait à fermer les yeux sur ce que faisaient les pharisiens et les sadducéens et il enseignait tout, tout le conseil de Dieu. Et le Seigneur nous dit en tant que ministre, en tant que ses membres, que nous marchions dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même et qui s'est livré lui-même. C'est l'amour de Christ. Alors, il s'est livré lui-même. Vous voyez vous, vous, pouvez donner le message sans vous donner. Vous pouvez vous donner, vous pouvez rendre un service sans vous donner vous-même. Alors, vous protégez votre personnalité, vous protégez votre position, vous protégez votre intégrité, vous protégez votre statut social bien que vous donniez, quoi que vous donniez quelque chose, mais rien ne doit pas toucher votre dignité, votre position, votre euh, euh, position élevée, votre exaltation dans la vie, ce n'est pas Christ. Christ aime et qui s'est aimé et il s'est donné lui-même en offrande pour nous, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur numéro 2 nous parle des merveilles de son amour pour le croyant. Les merveilles de son amour pour le croyant. Galates chapitre 2 verset 20 nous dit « Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. » Vous savez, Christ Christ, alors Christ, laisse toujours ouais, une voix dans le croyant. Et Christ était honoré par le Père Céleste et s'est assis à la droite, à la droite de Dieu le Père. Et Christ donne, se donne et pour vivre dans le et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En tant qu'évidence de cet amour pour moi, Christ s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même pour moi. Il y a des gens qui parlent d'amour, d'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, ils ne peuvent pas se livrer pour quelqu'un. Ils ne peuvent pas donné même un privilège, une opportunité, ne peut me pas accorder une position ou bien leur devoir. Si quelqu'un s'approche de toi là, ça c'est mon domaine, ne touche rien là-bas, je t'aime, mais dès que tu t'approches de, mm, de mon devoir, de ma responsabilité, l'amour là doit se faner, doit s'évaporer. Mais quel type d'amour est-il et Christ même. Et il s'est donné, Christ m'a aimé et qui s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même pour moi. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour qui est en mesure de voir que ça c'est mon droit, ça c'est mon opportunité, ça c'est ma responsabilité, c'est ce que j'aime et je ne blague pas avec cela. Et puis on aime un voisin, on l'aime, on aime, un frère, une soeur naturellement, et euh, aimablement, et nous disons, mon frère, je vois, euh, ce, je, je vois ce talent, cette habileté, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, je crois que tu peux faire ceci mieux que moi. Et volontairement, et sincèrement, et de tout mon cœur, je te donne ça. Viens faire cela. Je sais que tu peux faire cela. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais le type d'amour qui, qui, qui ne considère personne, qui n'accorde rien à personne, qui ne permet pas aux autres de toucher quelque chose parce que je suis là, parce que je dois être celui-là, la star à tout moment, ce n'est pas l'amour de Christ. Les merveilles de son amour pour le croyant. Et voyons titre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Oui, il accentue cela à tout moment. Et si nous aimons, nous allons donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous aimez, vous allez donner. Sinon, cet amour est vide. Sinon, l'amour là est théorique. Sinon, l'amour là est impotent. Sinon, l'amour là est mort. Mais qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Nous allons au Romains chapitre 8, 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous aime, il nous a aimés et il a tout fait pour nous rendre vainqueurs. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui un échec, un, un, revers dans la vie. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui euh, un essuie-pied, un paillasson. Si vous aimez quelqu'un, vous allez tout faire. Lorsque la femme, la personne est là, lorsque la personne n'est pas là, vous allez tout faire pour faire de lui un victorieux, pour faire de lui un conquérant. Tout ce qu'il a fait, toute action que vous allez afficher, si vous aimez quelqu'un, vous allez tout faire pour l'édifier, pour l'encourager et pour euh, le ranimer afin qu'il soit un vainqueur. Mais si vous dites que vous aimez quelqu'un et tout ce que vous le dites, c'est pour le décourager, alors c'est pour euh, le piétiner, c'est pour euh, faire de lui quelqu'un qui dégoûte, qui a, qui a le dégoût de faire quelque chose, alors vous allez lui parler qu'il sache qu'il est un, vaurien, un soeur, une sœur, un frère vaurien, ce n'est pas l'amour. Lorsque vous dénigrez, vous déconsidérez les gens, lorsque vous piétinez les gens, quand ils essaient, hein, après la retraite des ouvriers, voici ce que j'ai appris, voici comment j'ai prié, voici, voici, ce que je vais faire maintenant, je vais maintenant gravir toute montagne, je vais aller partout, je vais évangéliser, alors vous l'appelez, et toi viens ici là et Dieu viens-tu Est-ce que, tu est que tu nous as vu dans ce district faire ce que tu fais là euh, Nous avons appris que tu fais euh, l'évangélisation matinale. Est-ce que tu ne connais pas ta position qui t'a donné cette permission-là Maintenant, si tu vas être un membre soumis de cette église, faut plus jamais faire quelque chose à moins que nous te nommions de le faire. Faut, hmm? faut, mais tu n'es pas libre de faire quelque chose, à moins que moi, moi, je te le dis de faire. Ah bon, le roi, l'empereur, c'est tout ce que tu peux faire. Où est l'amour Si nous aimons, alors nous encourageons les gens. Jésus-Christ a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Et si nous, nous aimons, alors nous allons, nous allons les rendre vainqueurs. On leur donne des conseils, on leur donne la compréhension, on leur donne la liberté, on leur donne quelque chose de spirituel qui puisse les faire pousser à aller au-delà de leur décision originale. Frères et sœurs, ça c'est l'amour. Et c'est dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les merveilles de son amour pour le croyant. Numéro 3, le mandat de notre amour pour le bien-aimé. On va à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse les défis du monde ne nous presse pas. Le découragement du, monde ne nous presse pas. Les commentaires des gens, qu'ils nous dénigrent ou qu'ils nous flattent, cela ne nous presse pas. Cela ne nous contrôle pas. Mais l'amour de Christ, je vois le calvaire et je dis qu'est-ce que je peux faire de plus je le vois verser son sang pour moi et pour le reste du monde. Et puis je dis, comment je peux dire plus Comment je peux raconter plus de cela aux gens du monde. Je le vois et que mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et je dis, il l'a abandonné à cause du péché du monde et des pécheurs du monde. Et 50% des pécheurs du monde n'ont pas entendu. 80% des pécheurs n'ont pas, euh, n'ont pas euh, euh, entendu. Cet amour de Christ, à cause de ce que Christ a fait, cet amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous mourrez, vous, vous, mourrez aux critiques, aux critiques lorsque vous êtes euh, contraint par l'amour, vous, êtes sous l'influence de l'amour de, Dieu, vous, êtes mort aux, commentaires négatifs si vous êtes comme Christ. Si vous n'êtes pas mort, tout petit commentaire fait sur vous vous fera asseoir tout mauvais œil qui vous regarde et qui vous dénigre et vous, oh, alors on vous rend nul. Alors que vous êtes enthousiasmé, vous voulez faire quelque chose, la façon dont il vous choise, alors il vous regarde, alors vous parle, ça éteint votre feu. Mais si vous n'êtes pas pressé par l'amour de Christ, mais l'amour de Christ, alors nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous ceux qui croient en lui, alors tous tous donc sont morts. Et 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous ne dites pas que je dois faire ceci pour moi-même d'abord. Je dois avoir ceci, je dois, je dois avoir ce titre honorifique pour moi d'abord. Je dois avoir ce diplôme pour moi d'abord je dois aller à l'étranger, je dois aller en Europe d'abord, moi d'abord, mon progrès d'abord, mon exaltation d'abord, ma promotion en premier lieu. Après cela, si j'ai euh, un temps, si j'ai euh, euh, un temps mort dont je ne peux pas faire usage, donc je vais l'utiliser à évangéliser. Non, c'est dit que et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et je prie que l'amour de Dieu soit implanté dans la vie, dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Peut-être je dois le dire Amen pour moi-même. Que le Seigneur vous bénisse tous. On va à Matthieu 10. Matthieu 10, Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il parle de l'amour. Vous savez ce qu'il a fait. Il a, il a abandonné la gloire du ciel. Il a quitté les anges du ciel. Il a abandonné l'adoration du ciel pour venir ici et puis ici, il, il, marchait avec des sandales par-ci par-là. comme ton enfant, est à l'étranger et ton enfant demande la scolarité et tu vas vendre tout ce qu'il faut pour scolariser ton enfant à l'étranger. Et une fois que l'enfant est renvoyé à la maison et l'enfant dit que ceci et demain ceci et cela, vous allez courir, aller par-ci, par-là, euh, faire euh, avoir un emprunt de, la banque, envoyer de l'argent à, l'église, à, ton enfant pour sa, pour, pour sa scolarité. Mais, mais l'église de Dieu adore sous la pluie le corps de Christ. Et sous le soleil, le corps de Christ est là. Et on annonce à l'église locale, on a besoin de ceci, on a besoin de cela afin qu'au cours de cette saison de plus, qu'on ait, on un abri sur nous. On, on adore le Seigneur. On ne sait pas quand le Seigneur viendra. On ne veut pas que quelqu'un quitte parce que les choses ne sont pas en bon état. Nous sommes tous ici, on écoute, on attend tout cela, on prie, on prie, on prie. Mais ce qu'on fait pour notre enfant qu'on envoie à l'étranger, ce qu'on fait pour euh, nos enfants euh, et on coupe par-ci, par-là pour envoyer à, nos, notre enfant à l'étranger. On ne peut pas faire cela pour l'Église, pour le corps de Christ. Et Jésus-Christ a dit que celui qui aime son père, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et nous donne un mandat. Même tu plus que ceci, oui Seigneur, que paix mes agneaux. Pierre, c'est moi, Pierre, même tu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais toutes choses. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, alors va paître mes brebis. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors c'est notre réponse au mandat d'amour pour le bien-aimé. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est notre service d'amour pour le corps. Notre service d'amour pour le corps. Déjà, nous avons lu Romains 12, verset 4. Mais euh, Romains 12, 4, Romains 12, et euh, Romains 12, 4. Et car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, 5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et voilà le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie, que la charité soit sans dissimulation l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et le verset dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, pas amour mondain, par amour fraternel, par amour, pas pas par amour historique, pas par amour livresque, pas ce qu'on lit dans les livres, pas ce type d'amour, pas l'amour érotique, charnel, mais par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur. Qu'est-ce qui suit là-bas Dites-le moi, dites-le moi à haute voix là-bas. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous savez et à de prétendus croyants. Ils ne respectent pas personne que mais qu'eux-mêmes, qui que vous soyez, et ils, et agissent indépendamment de tous les membres de l'Église de Dieu. ils, vivent indépendamment de tout le monde. Et ils ont cette attitude traditionnelle de ne respecter personne. Et la Bible dit, et la parole de Dieu dit, si l'amour n'est pas artificiel, si l'amour n'est pas théorique, si l'amour n'est pas un amour tribal, un amour tribal, que cette personne est de cette tribu, alors ben, il n'aura la personne ne pas avoir une bicyclette, la personne peut ne pas avoir une maison pour lui-même dans la tribu. Mais seulement ces gens-là, oui, et s'arment, s'équipent d'orgueil et ne respectent personne. Ce n'est pas le christianisme. Si nous agissons de cette manière et que nous nous respectons personne, et puis on, ne, on use de prévenance réciproque, on ne préfère pas les autres à notre vie, quelle que soit la personne, quel que soit ce que les gens ont réalisé, quels que soient les, les privilèges qu'ils ont dans la vie, on dit que c'est lui, c'est lui, ouais, est-ce que c'est lui qui me nourrit, est-ce que c'est lui qui me donne ceci, et puis, puis lorsque, alors cela s'agit des femmes, alors vous serez surpris, il y a des gens qui ne croient pas que les femmes ont quelque chose a dit que les femmes ont certaines qualités pour être respectées et, accepter leur place et position dans l'Église. Mais le Seigneur dit, tout cela c'est issu du tribalisme. Cela c'est humain, mais cela ne montre pas l'amour de Christ en nous. C'est dit, que par, amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usé de prévenance réciproque. Je prie que nous ayons la véritable grâce de Dieu. Et dis que nous ayons la grâce de Dieu et que nous ayons la transformation et le changement que la grâce de Dieu apporte dans chaque vie pour chaque croyant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1, le modèle d'amour parmi les croyants. Numéro 2, la pratique d'amour au sein du corps. Trois, La priorité d'amour pour son livre. La priorité d'amour pour son livre. Nous allons au numéro 1 ici. Le modèle d'amour parmi les croyants voyons Jean 13, 34, Jean 13, 34, qui dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Ouais, lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu, quand on est de nouveau, quand on rentre nouvellement dans le royaume, le Seigneur vous donne un nouveau commandement. Tout le monde parle d'amour lorsqu'on est petit enfant. Eh, papa, est-ce que tu m'aimes suis-je ton enfant Maman, est-ce que réellement tu m'aimes Suis-je ton enfant Alors, on parle d'amour. Et puis, lorsqu'on va à l'école, le maître, là, ne m'aime pas. Et puis, moi, je ne comprends pas sa euh, matière quand on vient. Alors, on, on travaille, lorsqu'on grandit, on travaille que ces ouvriers-là ne, ne m'aiment pas, ils, ils ne m'acceptent pas. Nous parlons d'amour. Cependant, Lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. C'est dit, je vous donne un commandement nouveau. Avant que vous ne soyez arrivés ici ce jour, je suis sûr que vous avez entendu parler d'amour, l'amour de Christ dans notre cœur et l'amour qu'on doit manifester envers les autres et comment édifier ceux qui sont découragés, et comment euh, euh, encourager ceux qui sont déprimés et comment aider euh, les faibles. On ne doit pas les piétiner, les écraser. Je, suis sais que vous avez entendu cela. Mais le Seigneur dit qu'au-delà de ce que vous avez fait, au-delà de là où vous étiez, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme, comme, comme Christ, je, comme je vous ai aimé, vous aussi, Aimez-vous les uns les autres. Avez-vous évalué votre action sur la base d'amour? Avez-vous évalué vos paroles sur la base d'amour? Avez-vous évalué votre service sur la base d'amour? Alors, tous les, les services, tout ce que vous faites, est-ce que vous évaluez votre ministère sur la base d'amour ou bien vous vous évaluez seulement sur le fait de prêcher les doctrines, vous évaluez seulement d'être ponctuel, ponctuel d'être à l'heure, vous évaluez que voici mon devoir et j'ai fait ce devoir avec toute ma compétence et le motif derrière l'acte que vous posez et l'amour derrière l'acte que vous posez et, l'attitude derrière l'acte que vous posez. C'est ce que le Seigneur cherche. C'est dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et verset 35 à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci tous connaîtront. Tout au ciel, tout sur la terre, sauront que vous êtes mes disciples. On peut avoir un témoignage sonore, resplendissant. Je suis, je suis, je suis sauvé en 1900, ceci, je suis dans l'église, je n'ai jamais quitté l'église, tu es toujours dans l'église. Et par cela, le ciel et la terre ne connaîtront que tu es enfant de Dieu. Si tu es dans l'église, tu n'as jamais, tu n'étais jamais absenté à un programme, tu n'as jamais, tu n'étais jamais absenté au, face au service et, la colère et l'animosité et le mauvais comportement et les critiques et l'humiliation que tu offres aux autres et le piétinement des autres. Et où est l'amour Cela dit que à tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je prie que nous ayons l'amour les uns pour les autres. On va à 1er Thessaloniciens 4. 1er Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est une chose euh, d'entendre euh, le précateur, c'est une autre chose, c'est une chose de lire la Bible, c'est une autre chose qu'après avoir lu la Bible, euh, euh, de, fermer les yeux, de parler au Père disant, Père, j'ai lu au sujet de l'amour aujourd'hui pour que Dieu vous parle et être appris, être enseigné par Dieu comment vous devez aimer votre mari, votre femme, comment vous devez aimer vos enfants, vous devez aimer les gens autour de vous. C'est une autre chose de lire, une autre chose d'entendre, une autre chose d'être ouvert à la révélation de Dieu, euh, comment, euh, vous, comment vous devez vous aimer les uns les autres. C'est dit, vous, quand vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, quand à la dernière fois que Dieu vous a parlé, vous êtes sauvé, sanctifié, vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand à la dernière fois que Dieu vous a dit, mon fils, ma fille, cette attitude que tu as manifestée envers la personne, est-ce que tu sais que la personne est découragée Est-ce que tu sais que la personne n'est pas contente Est-ce que tu vois comment la personne marche lentement et, et, te laisse comme un vaurien, un, vaurien, comme Dieu te parle maintenant Pourquoi ne pas aller vers le mon frère, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cette manière. Alors, il faut manifester, il faut révéler l'amour. L'amour qui doit être dans ton cœur. Si Dieu te parle, et eh merci, on va, on va dans la vie, puis on n'entend on pas Dieu, Dieu ne nous parle pas, Dieu ne nous enseigne pas, on piétine celui-ci, et puis on ne sent rien. Alors, alors eh, il est assez âgé d'être fort. Si je le pousse, alors il doit être fort, il doit être résistant. Et puis on prend l'autre, que si les chrétiens ne doivent pas se plaindre alors qu'on veut d'avoir ça à l'étude biblique. Donc il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de plainte. Donc quelque chose je le fais, pourquoi il se plaint Si c'est la façon dont nous menons notre vie et le Seigneur ne nous parle pas et le Seigneur ne nous enseigne pas comment aimer. Donc il y a quelque chose qui fait défaut dans votre communication avec Dieu. Mais c'est dit ici que pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Voilà le verset 10. Verset 10 dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères que les frères soient du nord, qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est, qu'ils soient de l'ouest. Alors vous aimez tous les frères, vous faites cela envers tous les frères. Alors vous ne dites pas que, qu'est-ce que tu fais ici C'est notre maison ici, c'est notre place ici, va chez toi. Nous avons notre place ici, toi aussi va chez toi, va chez toi. Mais lorsque les croyants parlent de cette manière, et il y a un dirigeant, un dirigeant qui vient d'un autre lieu. Qu'est-ce que tu fais ici Tu n'as pas ta place. Nous sommes chez nous ici. Va chez toi aussi. Nous avons beaucoup d'ouvriers ici. On n'a pas beaucoup de personnes ici. On n'a pas beaucoup de positions pour eux. Toi, tu viens ici. Qu'est-ce que tu viens ici Alors, si nous parlons comme ça, si nous, si nous pensons comme ça, on, on pense comme ça, on parle comme ça, on n'a pas d'amour. Et c'est... Et c'est... C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais e, nous vous, exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous allons abonder dans l'amour. Et si vous ne vous évaluez pas, comment allez-vous croître Si vous ne vous jugez pas, vous examinez. Si vous n'examinez pas votre action, si vous ne vous jugez pas, si vous n'examinez pas votre amour, comment vous allez croître Si vous ne savez pas à quel niveau vous êtes présentement, Comment allez-vous croître Cela veut dire que lorsque nous, écoutons la parole de Dieu, on doit comparer la parole de Dieu à notre vie. Où est mon niveau d'amour dans ma famille Où est mon niveau d'amour euh, envers les ouvriers Où est mon niveau, mon niveau d'amour aux frères Où est mon niveau d'amour aux croyants d'une autre tribu Et c'est lorsque nous comprenons là où nous sommes donc, nous allons croître, nous allons abonder de plus en plus. Nous allons, nous, allons abonder dans cet amour au nom de Jésus-Christ. Deuxième session ici, la pratique d'amour dans le corps. Ce n'est pas quelque chose dont on parle, mais nous pratiquons cela, nous faisons cela. Vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Et à tout moment, on dit que pratiquer, pratiquer, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeant, Comment vous faites cela aujourd'hui, ce n'est pas complet. Vous faites cela demain, vous pratiquez cela, vous exercez cela. Alors l'amour parfait viendra au travers de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre euh, chapitre 1, 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, Aimez vous les uns les autres de tout votre cœur. Si la nature adamique s'est profondément enracinée en nous, on ne peut pas pratiquer cet amour, euh, cet amour euh, sincère. Si les valeurs traditionnelles s'ancrent en nous, on ne peut pas pratiquer cet amour sincère. Si les attitudes habituelles, les actions habituelles, c'est ainsi que je suis, c'est ainsi que je suis toujours, alors et que la grâce est entrée et la grâce ne change pas ce que vous, ce que vous étiez. Alors l'amour sincère ne peut pas venir. Mais c'est dit que ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, le Saint-Esprit doit s'y impliquer. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Il y a ardemment, aimez-vous ardemment. Alors vous devez être enthousiasmé d'aimer les frères, vous devez être content d'aimer les frères. Et laissez-moi vous rappeler que lorsque euh, vous venez de découvrir l'amour de Dieu, vous découvrez la volonté de Dieu en tant qu'un homme, que voici la personne à laquelle vous allez vous marier, alors vous rencontrez, et les gens ne savent pas, vous vous racontez dans la, dans la voie, déjà tu sais que ça c'est la volonté de Dieu, et euh, euh, tu as fait euh, la connaissance des parents, les gens ne savent pas, et tu l'as raconté tu es très content, tu l'as salué, elle te salue, et puis quelqu'un qui est de passage vous regarde vous choise de, haut à, de la tête en haut, de, la, de, la tête aux pieds, disant que qui es-tu Toi, tu ne te gênes pas, tu t'en vas parce que l'amour que tu as pour elle, alors assombrir euh, tout ce que les gens pensent. Vous voyez la même chose. Lorsque tu aimes les enfants de Dieu, lorsque tu aimes le Seigneur et tu fais ce que tu fais à cause de l'amour de Dieu, quelqu'un peut être de passage et puis te regarder et c'est comme si tu es un vaurien, mais le ciel sait que tu es quelqu'un. Je dis le ciel sait que tu es quelqu'un et avec cette attitude, alors tu n'es pas gêné de ce que les gens disent. Tu ne, tu, tu, tu, ne fais aucun cas des candidats. Les gens peuvent euh, se moquer de toi, mais ton cœur est purifié. Ton amour aime l'autre, ton cœur aime l'autre personne. Ton amour, ton cœur plutôt aime les membres du corps de Christ avec un amour sincère. Et tu aimes d'un cœur pur, avec ardeur. Je prie que l'amour-là soit implanté par le Seigneur dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque les autres souffrent, alors vous prenez soin d'eux. Lorsque les autres ont un besoin particulier, vous y allez. On ne doit pas pousser, on ne doit même pas faire une annonce. Quelqu'un, alors, doit vous avez quelque chose parce que l'amour coule du cœur et c'est fervent. Alors, aucun besoin, aucun manquement ne dépassera votre compréhension. Alors, vous allez prendre soin des autres de façon altruiste au nom de Jésus-Christ. Numéro 3 ici, euh, cela parle de la priorité d'amour pour son livre, la parole de Dieu. Nous devons aimer ce livre-là. C'est ce livre, la Bible, qui nous montre comment aimer Dieu, comment Dieu nous aime, comment Jésus nous aime, comment nous devons aimer Jésus. <clears throat> C'est ce livre qui nous montre comment nous devons aimer les frères, comment nous devons aimer les pécheurs, comment nous devons aimer les ennemis. C'est ce livre qui nous montre comment aimer les choses spirituelles, comment cet amour finalement va nous prendre de la terre au ciel. Nous devons aimer le livre. Parce que c'est le livre-là qui nous montre alors ce qu'est l'amour et comment recevoir l'amour et comment donner l'amour. On va à Somme 119, Somme 119, Somme 119, verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Verset 113. 113, 113, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Et le verset 163, je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Verset 165, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. tu aimes vraiment la parole de Dieu, et, euh, ces, jours, ces jours écoulés, ces jours ne sont plus les jours où euh, vous venez à l'église avec euh, la Bible emballée quelque part. Où vas-tu? je vais là-bas. Tu vas à l'église, mais tu dis que là-bas. Quelle église? Quelle église vas-tu, mon frère? Ma soeur, là-bas, quelle église vas-tu? on le dit avec amour, on le dit avec joie, avec euh, joie que nous aimons l'Église, nous aimons le corps de Christ, nous aimons le livre, la Bible, et alors on ne se cache pas pour lire la Bible, tout le monde sait que nous sommes des hommes et des femmes du livre, et nous aimons ce livre-là et ne sont pas blessés. Lorsque quelqu'un fait un faux commentaire, la personne est libre de parler. Moi, je suis libre d'adorer et on continue d'adorer le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, au Dieu, ta volonté. Alors nous prenons ce livre-là et nous voyons les promesses écrites de moi, les préceptes écrits pour moi, les prophéties écrites pour moi, les commandements écrits pour moi. Nous aimons cela, nous en jouissons et c'est notre aliment, notre breuvage tout le jour. Et le verset 16, verset 16 dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je lis cela du livre et je les écrirai dans leur esprit. Et lorsque le Seigneur écrit sa parole, son, sa loi d'amour, sa parole d'amour dans votre cœur, et il vous montre par ce qu'il a écrit dans le cœur, alors vous allez aimer tout le monde, alors, si vous allez oublier, votre esprit va vous rappeler cela. Et votre cœur euh, va vous éveiller et vous êtes rappelé que le livre est transféré à votre cœur. Je prie que cet amour, en, en, service au corps de Christ et à tout le monde sans discrimination, sans exception, que le Seigneur euh, le fasse dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au troisième point. C'est la synergie vivante dans le corps. La synergie vivante, les connexions, le rassemblement, la collaboration dans le corps du Christ. Et on va à 1 Corinthiens chapitre 12, 14. 1 Corinthiens 12, 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres verset 1 Corinthiens 14, 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela tous les membres du corps s'acceptent. Ceci ne dit pas que toi, tu n'es pas là. Regardez les deux mains là. Les deux mains sont toujours ensemble pendant, ils sont ensemble 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, aucun des droits ne dit que je suis fatigué d'opposition ici. Moi, je suis fatigué d'être ici à tout moment. Regardez les deux pieds. Et le pied ne dit pas que de toutes ces années-là, est-ce qu'on ne peut pas changer de chemin de toutes ces années Est-ce que c'est moi qui dois toujours être toujours euh, en contact avec le sol boueux toutes ces années, les oreilles ne se plaignent pas, la bouche ne se plaint pas, les yeux ne portent pas cette doléance de toutes ces années que j'aime. Alors, le cœur ne fait que pomper le sang dans vos veines. Alors, il n'y a pas de doléance ou bien de plainte. C'est ce que le Seigneur dit. Comme nous sommes ensemble, on est heureux et satisfait ah, partout où on se trouve. Et quel que soit ce qu'on fait, alors, pour faire avancer le corps. Et c'est dit au verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Pas comme il leur plaisait, comme ils ont voulu, mais nous sommes dans ce monde. La main, nous sommes, et eh, la main voit que je suis la main, et les pieds disent que je suis les pieds, les yeux voient que je suis les yeux. comme il a voulu, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de protestation. Quitte ici, fais-moi sortir ici, je veux être là-bas, je veux être là-bas. Le Seigneur s'est dit que le Seigneur a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je prie que ce qui plaît au Père vous plaise, que ce qui plaise, que ce qui plaît le Seigneur vous plaise. Et partout où vous vous trouvez, alors, quelque chose qu'il vous donne à faire, tu dis gloire à Dieu, voici ce qui plaît au Père et cela me plaît. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, sa prière pour l'unité dans le corps. Numéro 2, le progrès à travers l'unité de tous les croyants. Numéro 3, la puissance de l'unité parmi les bâtisseurs. Numéro 1 ici, c'est sa prière pour l'unité dans le corps. On va à Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voyons le verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Pourquoi cette prière Quel est le fondement de cette prière Quelle est la raison de cette prière 21 Afin que tout ce soit un, l'unité. Afin que tout ce soit un, l'unité. Est-ce que vous avez trouvé des gens sont très criards sur la sanctification, gloire à Dieu, je sanctifié. Ce qu'il veut dire, c'est que, que, que je ne fume pas, je ne bois pas ceci, je ne porte pas ceci, je ne vais pas là-bas. Et la colère, gloire à Dieu, je suis sanctifié. Et, et, la, et la rivalité, la compétition charnelle, gloire à Dieu, je suis sanctifié et la désunion, chaque fois, il voit le contraire de ce que, ce que le frère voit. Gloire à Dieu, je suis sanctifié. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, il parle aux autres, il parle aux autres et toi-même. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu vas bien? quel que soit ce que le frère fait là, quel que soit ce que la soeur a fait, et que chaque fois, c'est toi qui cherches, qui trouves une doctrine pour opposer à, à la personne là. Alors c'est l'état de ton cœur. Lorsque nous sommes sanctifiés, l'objectif de la prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tous soient un afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. L'unité, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Le Père n'a jamais eu quelque chose contre le Fils, et le Fils, alors, ne me mue pas contre le Père céleste, à cause de ceci et cela, il m'a envoyé ici souffrir toutes ces choses et je dois boire cette coupe. Quel type de papa, de père est-il Il, m'a laissé tout, il m'a abandonné tout ici. Jamais. Et comme euh, toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, c'est la paix que Jésus a fait afin que aussi sois un en nous. Un en nous, pas un en dehors de nous, si vous êtes un en Christ, nous ne peut pas dire quelque chose, faire euh, n'importe quoi, dire n'importe quoi, comme si vous êtes un homme hors de Christ, comme si vous êtes une femme hors de Christ. Toutes vos actions, toute votre disposition, tout votre comportement, tout votre comportement, toutes vos pensées, toute votre attitude, alors tout est géré, mais tout est régi par le fait que vous êtes dans le Fils et dans le, et dans le Père afin pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Qu'est-ce que cela veut dire Admettons que vos, les membres de votre famille qui ne, ne sont pas nés de nouveau vous rendent visite à la famille. Et comment, euh, les, vous, ils comment vous vivez votre, euh, votre euh, action entre mari et femme, comment les enfants se, ils agissent, alors, alors ce que vous faites n'est pas différent de comment ils vivent. Ils, n'ont pas vu la prédication, ils n'ont pas entendu la prédication. Ce que je vois ici, l'unité, comment les gens sont ici, la coopération et l'amour que j'ai vu ici, je veux, je veux avoir ce qu'ils ont. Mais c'est dit que je prie qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, et afin que suis soit un en nous si le Père, le Fils, qu'il soit en nous, Père et Fils, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. voyons, la deuxième partie ici, le progrès à travers l'unité de tous les croyants. De tous les croyants. Voyons Genèse 11. Genèse 11.6 L'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple. Le peuple s'était uni et il y a la synergie parmi eux. C'est comme au lieu de dire que le peuple, les peuples sont un, mais on a dit ici seulement un seul peuple. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils sont des incroyants. Mais parce qu'ils étaient unis, l'unité, Dieu a dit que ces choses qu'ils voudraient faire, que parce qu'ils sont vraiment unis, qu'il n'y a rien qui puisse les empêcher. Lorsqu'on vient au Nouveau Testament, c'est pourquoi il avait le progrès dans le Nouveau Testament, acte des apôtres, acte chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude, de rappelez-vous, 120 personnes, rappelez-vous, 3000 personnes, rappelez-vous, 5000 personnes, et tout, lorsque vous avez été tués alors, euh, c'est plus que 8000 et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alors ils étaient dans leur milliers et chaque, tous, chacun d'eux, tous ceux qui croyaient, alors euh, ils, étaient d'un cœur et d'une même âme. Pour commencer, parmi les dirigeants, les apôtres, ils étaient tous d'un même cœur. Pourrez-vous imaginer 12 apôtres dans, dans la même église centrale, 12 apôtres tous les douze apôtres, tous les, tous les douze apôtres étaient dans un même lieu, dans un même cœur, qui, qui, quel que soit, qui, qui, quelle que soit la personne qui doit prêcher aujourd'hui, c'est Pierre qui doit prêcher, va, va prier, vas-y, vas-y, Pierre, eh, nous tous qui sommes ici, alors c'est toi, c'est toi toujours qui dit quelque chose, c'est toi qui, qui parle, nous sommes tous sauvés, Pierre, rappelle-toi, hein, nous sommes tous sanctifiés, Pierre, rappelle-toi cela, nous sommes tous baptisés dans le Saint-Esprit, Pierre, rappelle-toi cela. Nous, tous, nous avons le feu, nous avons la parole. Pierre, rappelle-toi cela. Nous avons tous la puissance d'être témoins. Rappelle-toi cela. Pierre, pourquoi c'est toi chaque fois qu'il parle Il n'y a pas de désaccord parmi eux. Est-ce que nous pouvons avoir 12 euh, pasteurs euh, d'État, pasteurs euh, nationaux dans une seule église, dans une seule, dans une église centrale et tous les tous les pasteurs ensemble. Alors c'est quoi On peut dire que cela montre qu'on peut être d'un même cœur, d'une même âme, on peut être ensemble. Est-ce qu'on peut avoir les femmes, les, les, femmes, les hommes Et Marie, la mère de Jésus, était là. On n'a pas entendu aucun désaccord et que la mère de Jésus appelant un de ses venait. venez, vois, viens là. Jésus était mon, mon fils. Et tout ce que vous faites maintenant, alors un ange m'est apparu avant que toi tu ne sois né de nouveau. Donc ralentis, ralentis, ralentis, ralentis, ralentis. écoute-moi. Et donne-moi ma position moi Il n'y a rien de cette... Il n'y a rien de pareil. Je prie que ce, ce type d'unité que le Seigneur l'accorde à l'Église au nom de Jésus-Christ qu'on ne soit pas des gens qui murmurent, qui critiquent les gens, qui murmurent sur les gens, que deux pasteurs dans un même état, deux pasteurs régionaux ensemble, eh, c'est quoi la chose maintenant eh, D'accord, maintenant, on va voir où est-ce que cela conduit. Alors, ils étaient tous, ils étaient, ils étaient tous dans un même lieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre mais tout était commun entre quoi Mais tous étaient, dites-le ma haute voix, mais tout était commun entre eux. Voilà le verset 33. 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Euh, tous les apôtres, euh, euh, il n'y a pas de problème qu'ils soient ensemble. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Notre heure est venue. Notre heure sonne maintenant. Voyons le numéro 3 ici. Voyons la puissance de l'unité parmi les bâtisseurs. Comme nous bâtissons ensemble, et puis on s'unit comme le temps de Néhémie, ils étaient tous unis, et Sambala, et Tobija, et quel que soit leur nom, alors ils n'étaient pas en mesure euh, d'entraver l'œuvre de Dieu. Tous les sambalates et les tobijas partout qui se trouvent ne seront pas en mesure d'empêcher cette force puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, et voyons, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, voyons le verset 10. 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous venez, vous contribuez, celui-ci vient contribuer son quota, celui-ci vient nous contribuer notre quota. Et il y a l'unité dans ce corps de Christ. Et ce corps de Christ ira des lieux et nous allons saturer tout le pays et l'œuvre de Dieu va réussir dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Oublions le passé et levons-nous d'une nouvelle force, d'une nouvelle, bah, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle unité et que nous mettions tout derrière nous, et quel que soit ce qui va amener la désunion, ce qui va amener les critiques, ce qui va amener les murmures, ce qui va amener euh, une division, que nous piétinons cela et nous serons une puissante armée. Je dis, nous serons une puissante armée. Est-ce que vous faites partie de cette puissante armée ou êtes-vous Pourquoi ne pas vous mettre debout pour dire, Seigneur, me voici. Je ferai partie de cette puissante armée et nous allons marcher, nous allons aller de l'avant et nous allons faire l'œuvre du Seigneur et l'œuvre-là va réussir, va prospérer dans les mains de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur ce que vous voulez être à partir d'aujourd'hui et avec l'unité dans l'Église, avec l'unité avec le corps de Christ, avec le Seigneur.